ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଉତ୍ତର ତିରିଶଟି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ସମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଭଦଭଦଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅଶ୍ୱତ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅଶୋକ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଗଞ୍ଜାମ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର କବାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଭାତ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଧାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ